Estepo i Morens fa setmanes que es treballa en la instal·lació i ho tenen tot a punt per aquest inici de temporada 2011. Durant el darrer cap de setmana, les nevades i els canons de neu produïda han acumulat importants gruixos de neu que han permès que les retracs preparin les pistes i les deixin en molt bones condicions. Aquesta nova temporada, Portepo i Morens presenta importants novetats, com per exemple l'ampliació del domini esquiable, amb 10 pistes més. Enguany els esquiadors podran gaudir d'un total de 40 quilòmetres esquiables. El nou director general de Porter Morens ens explica que una d'aquestes 10 pistes s'ha convertit en la més llarga del Pirineu. Maintenant, euh, depuis donc deux jours, on a eu de grosses chutes de neige, plus de 50 cm en haut des, en haut des pistes. Ça nous a permis, donc, euh, on a déjà commencé à travailler la neige pour pouvoir en fait présenter les nouveautés tant annoncées sur Porter Morens, à savoir ben, la piste panoramique en haut sur les crêtes, Euh, donc c'est une piste qui fait euh, une piste verte qui s'adresse euh, exclusivement, enfin essentiellement aux débutants qui vont pouvoir faire à peu près 8 km de descente jusqu'au village avec un, on va dire un parcours où on peut voir toutes les vallées, que ce soit les vallées d'Andorre, les vallées d'Ariège et aussi une vue sur le massif, du Carlit qui est magnifique. Però a Portepo i Morens encara hi ha més novetats. Els horaris d'obertura han estat ampliats, de manera que els esquiadors podran disfrutar de les instal·lacions fins a les 9 del vespre. Euh, la partie basse, c'est ce qu'on appelle le front de neige en bas de la station, qui est euh, donc les pistes sont éclairées. Euh, il y a donc sur cette piste-là une piste débutant, une piste, une piste bleue, et puis il y a un snowpark qui sera éclairé, un petit snowpark assez ludique, mais avec quand même quelques quelques modules techniques. Et on peut soit coupler la la, la nocturne avec l'après-midi, on peut faire après-midi plus nocturne, ou alors la journée complète plus nocturne, ou si on arrive le samedi dans l'après-midi, faire la nocturne et la journée du dimanche. Donc ça, en fait, ça donne euh, toute la liberté pour pouvoir skier quand on veut euh, sur porte puis Segons l'Eric, la temps de les vacances de Nadal. L'hiver, théoriquement, il commence le 21 décembre, donc je crois que la neige, elle est, elle est à l'heure. Alors euh, on est des, fois, on est un petit peu exigeant, on voudrait l'avoir plus tôt, mais moi je suis, euh, je suis ravi, je suis très content. Ça montre bien aussi euh, ben, qu'on est quand même en montagne, puisqu'on avait du moins 10, euh, moins 10 ce matin. on parle de réchauffement climatique, mais croyez-moi, il fait encore très froid à porter et il y a des grosses, grosses chutes de donc c'est un message euh, plutôt positif. Et euh, voilà, les anciens disaient aussi qu'il euh, fallait pas que la neige tombe trop tôt parce que sinon elle fondait trop tôt. Donc là on va être, je pense qu'on va avoir une très très bonne saison.